Herr Rein. Hallo, Herr Zimmer. Ja, guten Tag, Frau Schönheit. Nehmen Sie Ihren Platz. Also Frau Schönheit, ich glaube, Sie wissen, warum Sie gerade bei mir sind. Ja. Wir hatten heute Morgen einen sehr wichtigen Termin und Sie sind einfach nicht zur Arbeit erschienen. Darf ich denn mal fragen, warum? Ich war auf der A5 und da gab es eine Vollsperrung. Es gab Stau und ich kam nicht weiter. Warum haben Sie mich da jetzt nicht angerufen? Ich weiß, ich hätte anrufen sollen, aber es kommt nicht mehr vor, versprochen. Ja gut, aber das nächste Mal sofort melden, damit wir auch Bescheid wissen. Ja, ja das ist das wichtig. Tut mir leid. Okay. Dann wieder ab an die Arbeit.